眠いふわりだよ今日は、金アナゴと、錦アナゴの違いについてるおおおおなんだあれはケンタ君誰か僕を止めて健太くん待って けろおっすふわり塾というわけで、今回は、スクワットのレクチャーをしちゃうよスクワットのポイントは、息を止めないこと。ゆっくりとした動作で、息を吸いながら腰を落とし、吐きながら立ち上がる。足のスタンスは、肩幅より広めにとって、つま先は外側に向けよう。股関節をしっかり曲げて、 お尻を真下に落とすイメージだよ横向きでやってみるね胸を張って背筋を伸ばすのがポイントじゃあみんなふわりと一緒にスクワットやってみようよーい1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3五2 3 523 623 1 2 3 8 2 3 9 2 3 1 2腰上がってきてんぞえっ、ー、と123222ワう塾うーうーうーうーとわーマルちゃん健太君君を一人にしないさ 止めてみせる行くぞ夢